¿Es aquí? Sí, sí, adelante, pase, pase. La puerta no se abre. Intente más fuerte. De acuerdo. Responda a las preguntas con claridad. No se extienda en exceso. Gracias. ¿Cuál es su estado civil? Mm, ¿Soltero? ¿Sexo? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Áreas de búsqueda? Lo más cercano posible. Pasemos a datos personales. Estatura, por favor. 1,75, señorita. Edad. 27 años, 4 meses y 12 días. No lo aparento, pero es así. Describa su condición física. Gracias. Mm, pues atlético. Quizá algo enclenque, pero en realidad eso viene dado por mi infancia, cuando, por motivos que no voy a explicar, me vi obligado a sobrevivir en la selva durante meses y fue entonces cuando sufrió sufrí un ataque de esporas que me dejó casi ciego del ojo derecho. ¿Ve usted? Tengo aún la marca en el ojo. Color de pelo, por favor. Negro, sin duda alguna. ¿Algún complemento corporal? Mm, sí, llevo Datos pulseras, anillos. Pasemos a intereses personales. ¿Qué le gusta realizar en su tiempo libre? Soy una persona muy activa, señorita. Tanto me gusta estar en casa viendo una buena película como salir de casa a comprar palomitas para ver una buena película. Aunque realmente no me gusta ver películas. ¿A qué lugares le gustaría viajar? Le digo la verdad, lugares exóticos, donde brilla el sol y las playas son paradisíacas aunque al contacto con la bebida, mi epidermis se Intereses para facilidad. con su futura pareja. Esta es fácil. Sobre todo que le guste lo que me gusta a mí, salir de fiesta, beber un poco, pero debido a mi problema con la bebida no lo catalizo muy bien, ¿sabe? Mi comportamiento no sería del todo adecuado como una señorita. ¿Le gustan los deportes? Sí. ¿Los practica con frecuencia? No. Intereses personales completados. Comencemos datos de interés. ¿Cuál es su profesión? <clears throat> bueno, referente a mi condición laboral, debo matizar que me encuentro en estos momentos trabajando en un bien social, ayudo a personas necesitadas y faltas de afecto personal. ¿Vive usted solo? Sí. ¿Gustos culinarios? Mm, no sé, tendré que preguntarle a mi madre eso que me prepara con carne y champiñones. Ella siempre acierta. Una vez me dejó sobre la mesita de noche el desayuno. Tostadas, café con leche y zumo. ¿Te puedes creer? Un zumo. <laughs> ¿Usted mascotas? No. ¿Fuma? No. ¿Manías? No, no tengo. ¿Alergias? No. ¿Le gusta el amanecer o el atardecer? Sí. ¿Es adicto a algún tipo de sustancia? A veces. Si la respuesta ha sido afirmativa, diga cuál es, por favor. Sí. ¿Desea grabar el vídeo? Diga sí en caso afirmativo. Diga no para desechar el vídeo y comenzar de nuevo. Gracias. No. Su respuesta ha sido Sí. ¿Mm? Procedamos a incorporar el vídeo a nuestra base de datos para hacer su perfil a posibles candidatos o candidatas. Gracias por su colaboración. ¿Cuál es su estado civil? Mm, ¿Soltero? ¿Sexo? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Áreas de búsqueda? Lo más cercano posible. Estatura, por favor. 1,75, señorita. 27 años, 4 meses y 12 días. No lo aparento, pero es así. Describa su condición física. Gracias. Pues... ¿Atlético? Color de ojos. Es que me dejó casi ciego del ojo derecho. ¿Ve usted? Tengo aún la marca en el ojo. Negro, sin duda alguna. Mm, sí, llevo... Datos físicos completados. Pasemos a intereses personales. Soy una persona muy activa, señorita. Esta es fácil. Sobre todo que le guste lo que me gusta a mí. Sí, no. <clears throat> Bueno, referente a mi condición laboral... ¿Durante mi estancia en las Islas Galápagos? Sí. Mm, no sé, tendré que preguntarle a mi madre. Ella siempre acierta. No, no, no, no tengo. No. Sí.